Когда проводились первые Олимпийские игры? В каком году? Не знаете? Не знаете? А в Москве? Блядь, хуёво. В каком году будет конец света, не знаете? Уже был. Был? Да. Слушайте, а как так? Ну, понимаешь, это случилось где-то полгода назад. Да? Да. Это вот где-то километра два отсюда. Туда туда и там это все есть. Да? <laughs> Вы знаете такого цвета стоп-кран в поезде? Чего, чего? Какого цвета стоп-кран в поезде? Красного? Красного, точно уверен. Какого? Какого ну, цвета? А в каком году война с пришельцами, знаете? А? В каком году война с пришельцами? Ну, инопланетянами сиденными такими. Мужчина. Ну, в каком году конец света, не знаете? А, в 13. 13? В 12. 12? Да. Поговорили в 12. Ну, ну а как так? А где вы такую классную шапку купили? Как где? Универмаг. Универмаг? Да. Куда идти? По прямой. А и сколько стоит? Мне ну, уже на три года. На три года? А как работаешь? Нормально? Я на пенсии. На пенсии? Ну, а как здоровье? На букву Х. На букву Х? Да. Худенько. Ну, хорошо. <laughs> Я отлично все спасибо. Что такое переменение? Здравствуйте, да? А? Auf а, Wiedersehen. Пока, пока. Пока, пока. Пошел, сказал сердце. Да что? Почему? один вопрос? Нельзя. Почему? Я на работе. Система, блин. Ну, знаешь, что такое автомат? Да. Да. Вот, мальчики. Как он выглядит? надо. Мы просто соску надо, Саша. Не надо, не надо. Пошли ты чаю попьем. Ну спасибо. В каком году конец следования, знаете? помрешь, так и конец будет. Да, а когда? Это... Ну, Мне просто сказали через два километра и налево. Значит, здесь... А, нет. В каком году конец света, вы не знаете? Не, не знаю. Не точно? Нет. А вы знаете, что фантома? Что? А, а вот в кино я видел. В фильме? Ну. В каком? А фантомас, да. Фантомас, да? Ну, кино раньше было. А вы работаете где? А, на уборке. И как? Нормально. Нормально? Нравится? Ну. Да. Нет. А какого цвета огнетушитель? А, красного. Нет. А, зеленого. А, ну зеленого была, ну понятно. Ну, Все, давай. Дебил ебаный. Можно один вопрос? Какого цвета снаряд в Я бы вопрос Не знаю. Очень интересно. Когда конец детства, не знаете. Нас вот сказали, он забыл, там недалеко, через 2 километра. Скажите, как сюда пройти. Купите нам цветы, пожалуйста. А какой марки вы используете прокладку? Защита ночью дает? Не протекает. Ладно, что, давай, удачи. Какая связь между кассетой и карандашом? Что, что? Какая связь между кассетой и карандашом? Ой, не знаю. Честно? Не знаю. А когда конец света, не знаете? Не знаю. Он сказали, что вот через два километра сюда налево. Не видели? Не видели. Ну, я просто... Мужчина, мужчина, мужчина, не подскажете? Ну, один вопрос, можно? Зачем космонавту ремень? Не знаю, я космонавт. А вот яйца есть? А зачем они вам? Зачем космонавту ремень? Который выездной, пристыжной, пристыжной. Чтобы не лететь в космос. Так он уже в космос. Ну, чтобы это еще дальше не лететь в космос. А что будет? Вылетит в космос. А что, а что дальше в космос? Космос. А вы читаете какую-нибудь энциклопедию, или вы здесь видите английскую Да ладно. Начните с простого. Вот, начните с простого. Тут все рассказывают, и вы не будете задавать один и тот же вопрос в разных интерпретациях 12 раз. Вы задаете мне один и тот же вопрос. Yeah. Да, пробуйте как-нибудь расширять его. Yeah. А вы Почитайте. работаете где-нибудь? Ну, конечно, я с ним поразил. А кем вы работаете? Инженером инженером? Да, я окончил институт, да. много учился и учусь до сих пор. Ой, какой вы молодец. Я знаю. Спасибо. Удачи.